É, sou Lídia Freitas Freitas Gonçalves, nasci em Caracas, Venezuela, filha de é, pais portugueses, imigrantes no, naquele país. Meu pai foi para lá no ano de 56, no ano de 1956. A minha mãe só foi no ano de 1957. vivíamos na Venezuela, que havia, era uma cidade e tinha carros, embora se fosse, não, é, não tem nada a ver com aquilo que é hoje, mas, é, mas que tinha bastante diferença em relação à, à Madeira daqueles tempos em que as ruazinhas eram todas calçadas e eram ruas estreitinhas. Nós viemos, fomos da primeira vez eh, de férias à, à Ilha da Madeira, a primeira vez que lá fomos, fomos de barco e chegámos lá e eu percebia mas depois os meus avós falavam, eu percebia, mas respondia-lhes eh, sempre em castelhano e aí eles se, se confundiam todos e não conseguiam entender-me. A barreira da língua é sempre, às vezes, um, um pouco. Hum, dificulta um pouco. Mas para o meu pai, na altura, quando nós saímos, ele disse: Eu não venho mais para esta terra, não quero saber mais disto, que isto é um atraso de vida, estou habituada lá com, com as minhas coisas, não quero saber mais. E foi, voltámos para, para a Venezuela. Houve uma ocasião, e nessa altura a Venezuela até era muito mais segura do que hoje em dia. Nessa altura íamos, nós vínhamos de regresso, depois de ido lá à fazenda, e por sorte levávamos um, um homem, um trabalhador da fazenda que pediu boleia. A certa altura tinha dois paus assim no meio da estrada e o meu pai passou assim, com, com a fragonete dele, e não reparamos que, entretanto, devem ter fechado. Quando chegamos mais à frente, tinha três paus no meio da estrada, de modo que ele teve que parar e, felizmente, como ia o senhor atrás e o dono da fazenda também vinha atrás de nós, e quando reparou que tinham posto uma, que era uma emboscada, disparou para o ar e felizmente não nos aconteceu nada. De modo que no ano 72 voltámos a tomar, pegar no barco, a viagem durava uma semana. Então aquilo havia jogos, havia barcos, havia piscina, ou seja, era, era para nós é que éramos crianças e pronto, aquilo era fantástico. Os meus dois filhos nasceram na Madeira Regressei, regressamos, regressei quando o meu filho, o do meio, eh, quando tinha 15 dias, eu voltei para a Venezuela e estávamos lá, tínhamos um, eh, explorávamos lá um hotel na Ilha de Margarita, quando de repente um maluco esse de, Chávez tentou usurpar o poder e e aí e houve toque de queda, houve imensos problemas. E, e aí então, falando com meu marido, pensamos: olha, o que é que nós estamos a fazer aqui? Se calhar estamos aqui e trabalhávamos bem, tínhamos um hotel, trabalhávamos muito bem com ele, ganhávamos dinheiro, mas sabe-se, o que é que a gente está fazendo aqui? Este maluco para aqui ainda ocupa o poder e depois isto desvaloriza de tal maneira que se calhar com o passar dos anos o que é que nem sequer vamos ter dinheiro com a desvalorização da moeda nem sequer vamos ter dinheiro para a passagem ou vamos agora ou então ficamos aqui e não vamos mais e pensamos olha a nossa ideia sempre foi que os miúdos estudassem lá portanto olha ah, fazemos as malas e vamos embora para lá fazer vida lá que quem faz aqui também faz na Europa sempre recordando e sempre tendo em mente o castelhano No, así siempre que podía, cuando mis primos venían de vacaciones y eso, podía, hablaba, practicaba el castellano, intentando siempre nunca olvidarme de, mis raíces, que eran Venezuela. Venezuela es un país que con muchos recursos y esperemos que este loco que esté por allá algún día le pase algo y desaparezca y que vuelva a ser el país que era antes.